Dzień doberek, nowa seria. Jestem mokry, bo jest gorąco. Nowa seria parkingi, czyli te miejsca, które gdzieś tam znajduję, są fajne, darmowe i przeważnie, o, tam jest rzeka, widzicie? I to jest na granicy Francji, przy piątce, więc warto takie miejsca gdzieś sobie zapisać. Zaraz zobaczycie jak to tutaj wygląda, jak tu dojechać. E, dobre miejsce i dla kamperowców, i dla osobówek, i dla dostawczaków. Tirami raczej nie polecam, ponieważ może być kłopot przy wyjeżdżaniu, żeby zawrócić. No ale może ktoś skorzysta. Papa, pooglądajcie sobie. Zachęcam do subskrybowania, zostawienia lajka, komentarza i do zobaczenia następnym razem. I'll be back.